Saluton kai bonvenon al nia Zamenhof a medito numero 61. Ni da la kun mediton sur la concepto de hilelismo. Do en la sama pagio de Hierau, to pagio 300 de kvar, Zamenhof clarigas la originon de la ideo mem Do mi legos unu paragrafon de citiu clarigo. La principa ideo de la hilelismo nascigis antau de chiaroi, sed gi havis iom alian caracteron, cae estis destinita tiam speciale por unu homa gruppo, por reguligi la rilato in de tiu ci gruppo alla circa mondo nur poste gi acceptis caracterum absolutan, sen dependan de ciui gentai che religiae apartezoi. Ciel sole iusta reguligo de la reciproca rilatoi inter ciui gentoi che religioi. Tamen, longan tempo la iniziatoro de tiu ideo ne curagis precise formuli sia in dogmoin, timante che tio, cio teorie shine bona, en la practico eble montrigios ne plenumebla. Bone. Do, vi comprenas che Zamenhof esti tre dubema. La iniziatoroi estas li, compreneble, ne estas alie homui. Cai uh, eh, dec iaroi antau 1906 signifas pli mal pli dec iaroi post la extarigo de Esperanto la publicigo. Cai la unu homa gruppo al quiu referenzas Zamenhof en la texto estas la judoi, la hebreoi. Kai do vi comprenas che la rilato estas tre complexa. Kai mi invitas nin facte cun mediti sur la rilato inter niai eh, ne diru radicoi en la caso de esperanto la juda e hebrea radicoi kiu estas kai gentai kai religiai kai la liberezzo en la pensado en la en la proponado de novai ideoi kai voioi por la homaro do Ien la punto, mi pensas, hodio, oh Ciu grade ni estas liberai? El nie radicoi. Mult foie ni pretendas esti. Ciam ni plen crescigas. Sed effective, ni ne estas tiom liberai, mi pensas. Facte mi crescigis ciel catolico, ecce mi ne estas, mi ne ecce ne estas cristano nur, cae besonatis multa iaroi por compreni cium da ideoi, aliroi, perspectivoi, venis el mia radico. Cai compreneble, mi estis ancao, uh, eh, mi crescis plei parte de mia vivo en Italio, ciel Italo, et se miei origino esas io mete complexai, diru. Cai mi devas diri che mi comprenis pli bone la influon de la radicoi kia mi translocigis almena o parta tempe al Nederlando. Kai do mi pensas che ni ciui povas mediti pri tio fero. Kiom da ni ai radico influas nin uh, subconscie sen sen sen nia ehm um, consio, sen la consio che ili influas nin, en nia pensmaniero. Do, tio esas comprenemble a parte al hililismo, cito ne esas curso pri hililismo, mi jam faris, facte. Do, ne estas, eh, la medito esta volas esti pli persona, cae pli generala. Bone, mi dankas vin pro vi atento, mi salutas vin, gis morgao, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.